Merhaba JT Squad kanalımıza tekrar hoş, hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün Türk spikerlerin çiğdirdi 30 tarihi goller. Evet ona tepki veriyoruz. um, like the top 30 goals that made the Turkish commentators go wild. Go crazy. Uh, Belanda, yeah. Belanda, Belanda vurdu ve gol! Allah Allah! Allah, Allah'ım yarabbim! <laughs> Is that right? Is that what it is? <laughs> Evet lütfen video girmeden önce e, abone ol, Ol. like at, videoyu paylaş, yorum yazabilirsiniz. Evet. E, bizi Instagram'da da takip, Takip edebilirsiniz edebilirsiniz. ve videoya girelim. Girelim. Girelim döndü. Serdar. Ha! Mükemmelsin Serdar. Türk seninle gurur duyuyor. Samizaretta kimmiş? Samizaretta kimmiş? İşte yılların filmdekisi. Dünyada kimmiş? Samizaretta kimmiş? İşte yılların film... No, yeah, sorry. Mükemmelsin Serdar. Türk seninle gurur duyuyor. Samizaretta kimmiş? Subizalet'te kimmiş? İşte yılların film dün Dün göreceksiniz şakasını. Öyle bir havalı, öyle bir havalı yürüyordu ki. Ama onun havasını Beşiktaş söndürecek. Eski meslektaşı Rasip Kara söndürecek. 1-0 öndeyiz inanıyor. yanıyor. Amrabat'tan bir çalım. Drogba harika bir gol. Yapma. David. Kale. Şut. What? Güzel. Alex. Tadiş kaptı. Beşiktaş 1, Olimpik Lyon 0. Snyder, Snyder gol! Bro, abone oluruz biz kulüp yaptırım ya. Gol! Türkiye ayakta! Arena ayakta! İstanbul! İstanbul ayakta! Şey, gol! Gol! Gol! Hayatta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bu why am having goosebumps, man? What the fuck? Orta ümitten. İlan, İlan! Ew. Trabzon. Manchester. Üstüne gitti. Üstüne gitti. Üstüne gitti. Üstüne gitti. Üstüne gitti. Das ist ein Kopfball. Schmecker, es ist Schmeichel. Vergissin, vai, vai! Manchester United derede. İkinci buna gidiyor Beşiktaş. Ahmet ve gol. geliyor. İşte Türkiye. İşte Euro 2008. Hadi üç gelsin. Pasını aktardı. Bir yakın yakın. Ya bitireceğiz bu işi. Bitireceğiz bu işi. Harika ya. Bu işi. Bitireceğiz bu işi. Yok penaltılar. Riyad çıktı flag. Çelikler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyor. Diyana'ya gidiyoruz Diyana'ya. Hacı, Hacı, Hacı vuruyor. Oh, what? Gelip duran goleler. İtalya Barcı'nın boğazladı. 76. dakikada 1-0 öne geçti. Ortasını sola doğru bir hücum. Ah! I remember this goal. I remember this goal. I was like what the what the? Musasso. I watched this match. I watched this match. Yeah, yeah. When Ibrahimovic was there then, 2009. Tehlikeli top ve gol! Gol! Gol! Nihayet gol! İşte gol! Aşırı gol! Yeter artık yeter! Arka Sergen. Sergen aşırı gol! Gol! Gol! Gol! Gol! vakti. Meireles vurdu. Koçum benim. Meireles. Meireles. İşte bu değerli gençler işte bu. Fenerbahçe Almanları susturdu. Quaresma ortaya yaptı. Sekti. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Maç boyunca durdu şimdi attı. Abu Bakar attı. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Bir tarih yazıyor Beşiktaş. Ümit topu düzeltti. Sağ çıktı Ümit ortaya yaptı. Gol pozisyonu. Harika bir gol. Harika bir gol. Tuncay. Gol gol gol gol. Tuncay. Why? What? What? What? Why? Why only Manchester United? Hamzo'nun sonra Selçuk. Selçuk penaltı noktasına Burak. Şimdi şut gol. Selçuk. Çok bir taçı. Ozan attı hocam Ozan attı. Ozan attı iki oldu. Ozan attı iki oldu. Tam zamanında geldi gol. Ozan attı iki oldu hocam. Serkan koşuyor. Seker mi? Sekti. Serkan kut içinde. Sergen bomboş. Serkan ve gol. Serkan Gol. Stamford Bridge'de Beşiktaş'ın kanat sesleri var. Güçlü. Ortak. Emre karambol anı ceza alanı Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Bir gün inanılmaz bir maç! İnanılmaz bir maç bir gün! İnanılmaz bir maç! Olağanüstü bir maç bir gün! Haydi oğlum! Haydi oğlum! Selbi de düşer. sarı kırmızı. Yeah. Kırmızı. Wow wow wow wow wow. Intense. Gerçekten bana da şey verdi yani düken düken something tüylerim düken duken diken duken diken. Ha goosebumps. <laughs> yeah give me goosebumps. Yeah. Wow, gerçekten bunu çok beğendim gerçekten siz. I loved it. Of course, it was an, it was an intense 10 minutes. Tabii ki ya. Bak, ah. Evet arkadaşlar lütfen abone ol, like Aa, at, bir videoyu paylaş. Paylaş. Bir yorum yaz. Bizi Instagram'da takip edebilirsiniz. Takip Ve bir dahaki sefere görene, görene kadar, kadar barış. barış.